上期我们教的扫踢，扫踢怎么做？这个我跟你讲，这个方法是我在国内传播。啊，谁做？这都是他妈走着我的路。来，三四一，来二，来三，好停。我能看出来，就是说他协调性很好，但是他小腿这个 c u cough 的肌肉耐酸不太好。这个对空气做这个翻胯动作的难度，其实比做连扫器难度要高一些啊。这样可以做这个动作吗？对，落地做前面，做前面。好，我最来一遍。 空中类似的动作停顿一下，他做不了，所以我只能让他连续直接给踢了啊！对不同的人，你要用不同的方法。我踢五次试试。一连贯的，连贯的。三，四，好停。你觉得这是连扫踢吗？我觉得这不是啊，所以我需要他找到这个感觉。看，看我前脚掌垫起，来，看，看重量。转身转一下，左右小心转。对对，停，他会了，他会了，他会了。啊，看，我说他会了吧？ 就神教学就这样教学，他会这个节奏了，就找到这个感觉。我相信他通过一个睡眠，下一次他会做的非常好，因为人是有睡眠记忆的啊。这个逻辑，这个概念，在国内任何人提格斗这项运动靠睡眠记忆，这是我韩博威说的啊，记清楚了啊。走，一二三零三四。